Donc quand tu arrives sur une patiente inconsciente, mhm. tu vérifies déjà s'il respire. D'accord Déjà s'il est conscient. Mhm, ok Donc, Bonjour madame, comment ça va Tu vois mhm. Tu essaies de le stimuler un petit peu. Alors voilà, tu appliques bien. approche ton genou. Voilà, tu cales la tête comme ça. Ouais, effectivement. Très bien. Il faut t'aider par tous les moyens. D'accord Maintenant, je peux appuyer, voilà, très bien. Tu peux appuyer contre ta cuisse. Tu vois Voilà, ouais, c'est plus facile. Ok oh, comment tu trouves ça C'est dur quand même, hein Ouais, mais ouais. Voilà, mettez entre. voilà, très bien. Non, tu lèves tes ah, doigts. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, c'est dur, hein C'est un métier physique. Ouais. C'est un métier quand même assez physique. Il faut porter des gens, puis euh, il y a des fois, il y a une certaine violence de la part de certaines, euh, certaines personnes envers toi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y que tu trouves beaucoup d'hommes dans cette profession. Mhm, Mais tu sais que les professions sont ouvertes aux femmes maintenant. Hein. Pas malade en voiture, ça va Moi ah non, c'est bon alors. Ah, <laughs> ouais très souvent les patients ils sont, ils sont pas très bien parce qu'on roule la tête en arrière et couché en plus. Et on va sens contraire de... L'ambulance c'est toujours les, la tête en avant, les corbillards, les pieds en avant. C'est la différence du corbillard. 144 une sur place. 144 compris, ok. Monsieur Hens, c'est juste. Ah, je Bonjour. Entrez, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, Bonjour, monsieur. Eh ben alors, qu'est-ce qui vous arrive vous, vous avez glissé euh, non, je suis, je tombée au jardin en arrière. Et puis ils ont dit qu'ils ont vu qu'il y avait ici un morceau de l'os qui était arraché euh, et ici. Ah, OK. Et alors ils m'ont fait ce, ce, ce, ce pansement, ce plat, c'est une attelle, ça, je pense. Attelle euh, provisoire. Et là, on va chez le docteur, je me rappelle plus son nom maintenant, mais... Beckstein. Ça va, madame oh, Oui, très bien. Lieu de prise en charge, alors c'est domicile. Puis... Ça, c'est une chute en moto. Chute sur le dos, vêtements imprégnés de sang dans le dos provoqués par les déchirures et rafleurs légèrement hémorragiques au dos et au bas des reins. Le blessé se plaint de douleurs dorsales, d'insensibilité dans ses jambes et de ne plus pouvoir bouger celle ci C'est quoi la photo là Pour les passer en Photo du pied T'as vu, vu comme ils sont, n'empêche, il lui laisse même les morceaux dans la main, quoi. Pour bien montrer qu'il a vraiment mal, quoi. a ça, il y a ça. type fracture de la mâchoire inférieure. Vraiment. Bah, délabré, hein. C'est pas du tout routinier, hein, ça c'est clair. Alors si tu aimes quelque chose de bien, bien, cloisonné, bien strict, euh, c'est pas du tout ça qui, qui va te convenir. Tu comprends mhm, Déjà, ça, c'est la base. Non, ça, c'est clair. Ça, c'est la base. Ensuite, et eh ben, ensuite, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, il faut aimer euh, apporter quelque chose aux gens. Hein Un petit geste. Tu sais, euh, tendre la main ou serrer la main dans une ambulance, il y a des gens, ça. Ça, il faut, faut pas hésiter à le faire, il faut être euh, à leur portée, quoi. Hein voilà. Mais non, c'est pas grave, ça va. Ça pourra aller mieux, hein. Vous êtes tombé J'ai glissé en entrant dans la chambre. En entrant dans la chambre, vous avez glissé. On vous a donné quelque chose pour la douleur ou... Bougez pas, essayez pas de bouger trop maintenant. et on revient dessus. Voilà, pour la première, ah. on va mettre ici C'est pas très confortable, hein. Mais ça sera juste pour la descente de l'escalier. Ah ouais, Tiens. Ah oui. Vous avez mal là je crois Oh là là, quelle horreur Quelle horreur, hein. Ah, ah, ah. Vous arrivez à rentrer vos coudes Voilà. Ah, quelle horreur vous risquez rien, hein Ça fait mal Ah, quelle horreur pas Taille Ça fait mal au Ouais, c'est bon. Je vois, je vois pas qu'elle a la tête en bas. Ah Tu me dis, hein Voilà. Hop. Ah, ça va mieux. Juste un doigt, un doigt. Ah. Juste un doigt. Je sais pas pourquoi. Vous en avez le mérite de charrier des, malades toute la journée. Hein. <laughs> Ça, c'est vraiment une vocation qu'il faut avoir. C'est vrai, c'est pas toujours ah. facile. <laughs>